关于优势管理，你需要知道的十件事儿。我们在一开始的时候谈到了古希腊人的才干观，他认为才干和天赋呢是你的守护神，越清晰越具体的描述自己的才干，也就是守护神的名字，越能更好的调用他们。然后我们开始用了四个方式来描绘自己的才干，第一个是在哪儿用，第二是怎么样可以更好的用于个人的成长，向内怎么用。 第三是向外怎么用，怎么样可以用来更好的做人做事儿。最后面一面是所有的才干都有阴暗面，如何防止滥用？就正如一位爱和平喜悦的同学留言一样，他说：“生活所赠的礼物都在暗中讨好了价格。”我们可以把这些对于优势和才干的描绘写在一张才干卡片之上，不时的拿出来自我提醒。所谓优势取向的工作方式啊，就是。 关注到事情目标背后的结果，然后思考哪一种才是我可以发挥更多我的优势来达到的路径。你可以把优势的卡片没事儿拿出来，放到自己能看到的地方，提醒自己这种优势取向的工作方式。最后，尤其要注意的就是才干的阴暗面，一定要设置一套机制来控制和防止自己才干的阴暗面出现。然后我们谈到了劣势管理，我们是从川普的竞选策略开始谈起的。 川普的策略告诉我们，一定要先超越自己的劣势，关注自己的优势，不要在劣势上面花太多的时间，尤其不要在别人的劣势上面花太多的时间。超越劣势，关注优势，是劣势管理的第一重境界。但有些时候实在躲不开这个劣势，该怎么办呢？那就需要更认真的去做，这就需要你进入第二重境界，叫做管理和管控自己的劣势。 第二种境界就是设立一些机制来管控自己的劣势，比如说用恰当的流程，用最好的人，以及用最多的精力去对待你的劣势。其实啊，不管做什么事情，你肯定都会遇到自己不喜欢的那个部分，所以你不妨把它当做修炼自己做不喜欢的事儿的一种能力，这就是一种修炼了吧。 而劣势管理的最高境界呢，就是接纳这个劣势，然后找到劣势背后面的优势，把它发挥到极致。这样一来，劣势就变成了你的优势，而缺点就变成了一个特点。在这里面，我举了一个白癜风的超模 Chantelle 的例子，以及余华的例子。哎，余华的书写的非常的棒，如果有时间一定要看一看。在谈完优势和劣势之后呢，我们在讨论中间谈到了一个很多人关心的话题。 这是怎么样更全面的、更正确的了解自己的优劣势？在这里面，我们提到了一个才干地图的模型。才干地图按照两个维度：自知不自知，他人知道不为人知，把人的才干分成了四个区域：开放区、隐藏区、盲区以及未知区。在自己知道、他人知道的开放区和自己知道、不为人知的隐藏区，都可以通过。 上一个星期讲到的 sign s i g n 信号那个模型，以及自我观察和回顾的方式来获得，而在不自知自己不知道，但是他人知道的盲区，你可以通过他人的反馈，知道自己的一些潜在的才干。我在今天的结尾推荐一个“求求你夸我吧”的方式，也可以试试看用在你的朋友圈。而对于那些你也不知道，他人也不知道的未知区。 你只能持续的自我突破，保持觉察，才会有机会接触到自己的隐藏区。那么，怎么样让你的才干地图更全面呢？你可以用多渠道的方式，多用不同的方式来测量、不同的测评、不同的渠道、不同的反馈路径来了解自己，有利于更全面的展开这个地图。那怎么样更准确呢？多频次可能会好一些。 同一个测试在不同时间段多做几次，从不同的渠道互相印证，都会让结果更加的精准。最重要的是持续的去践行和体验，才会让你慢慢找到优势的感觉。还有人问到说：“哎，如果我自己觉得有优势，但是跟别人相比是劣势，那会怎么样？”在这个里面，我们首先区分了什么是优势。 优势是那些你自然而然、持久可以产生积极成果的能力。它并不承诺要比别人强，而比别人强呢，其实叫做竞争优势。你在某个方面有优势，并不意味着你在某一个竞争中间持续保持优势。我举的例子就是，假如你是一个左撇子，你也并不一定会比一个大力士的右手更有力量。 所以，如果你的优势却没有别人强，只有两种可能性：一种可能性就是投入时间不够嘛；第二种可能性呢，就是找错了对比系，可能你的对比圈子太弱，你并不一定真的在这方面有优势。所以，如果你觉得自己在某方面有优势，最好的方式就是尽早的让自己多投入，让自己开眼界，让自己长技术。开眼界可以让你判断是不是要更多的投入和放弃。 而投入会让你的优势增长得更快，这样一来，优势就变成竞争优势了。最后有人提到说，假如我的优势用不到工作里面，该怎么办呢？其实啊，优势和才干更多是一种可迁移的能力。可迁移技能这个概念，我在乐高式组合里面讲的很清晰，有兴趣的人呢可以翻回去看一看。我在文章里面给出了序号。 才干的最大好处啊，就是可以在不同的工作领域互相的迁移和组合。比方说吧，你的才干和优势是有幽默感，你很难上班有幽默感，下班就没有幽默感了吧？所以这种技能其实是可以在各种领域迁移的，它并不一定限于某一个具体工作的岗位或者是领域。我还给出来一个比例，一般来说有百分之三十到五十的时间让你有机会用到自己的优势，就非常棒。而超过百分之五十。 发挥到七十到九十，那简直就是你命中注定的工作。而如果你低于这个值，最糟糕的情况是你今天的工作完全跟你的优势需求相反，那么你真的可以考虑换一个职位或者换一个职能了。好的，因为是情人节专栏呢，我还专门讲了一点爱情心理学的知识。看大家反应这么好，我都开始转型，是不是应该去做情感作家了？我们提到啊，一刻持久的感情需要三个因素：激情、亲密和承诺。 那么感情的前段呢，主要靠激情；中期呢，主要靠友情；而长期呢，主要靠承诺。在蜜月期啊，就是那个激情期，我们的大脑会分泌一种叫 P E A 的这么一种激素，它是种兴奋剂，让你心跳加速，让你手心出汗。吃巧克力、看恐怖片、遇到危险时的同样感受。不幸的是啊，这种爱情的春药只能分泌大概三十个月左右，也就是二点五年。 在我讲完这个专栏以后，有一个人专门给我写信说：“老师不对，我们最新的研究是半年。对，其实真正的数据是六到三十个月。呃，只不过情人节之前，我怕你们有心理负担，就少讲一点。那么真正的时间就是半年到三十个月。所以啊，你一定要在半年到三十个月之间，建立起友谊，通过内啡肽这么一种宁静剂来进入亲密期，最后慢慢的建立起来承诺的关系。” 那怎么样建立起来一个亲密期呢？情感账户就是一个建立亲密感的好方式。情感账户存一取百的关键就是找对语言、选对时机。那么所谓找对语言，就提到了爱的五种语言了。这里面包括了精心时刻、精心的礼物、服务的行为、赞赏的语言和身体接触。 你可以通过测评，可以通过观赏对方开心和抱怨的情景来知道对方喜欢的爱的语言。最后面要记得要爱的智慧，而不是爱的努力。周末了，给你们留一个游戏玩，算是彩蛋。今天的练习啊，特别适合周末玩，最好是周六的上午。名字叫做“求求你夸我吧”。 在你的微信朋友圈贴出如下内容，求求你夸我吧！我参加了《得到超级个体》的专栏学习，有一个自我探索的练习，请亲爱的你帮我完成。在你的印象中，对我三个最正面的关键词是什么？请你在下面的留言打出来，谢谢。好，可能你会收到好多这样的各种各样的关键词。那么，在收集了一段时间以后。 选择词频出现最高的三个，看看你有什么发现吗？第二个，在这些词中间，你觉得最意外的是哪个词呢？为什么？好，这就是本周的践行，希望你玩的开心，下周见喽。